Ich glaube, es geht jetzt schon wieder los. Also, hallo. sind wir, sind wir da schön zentral. Ich glaube nicht. Ich muss es da ein bisschen verschieben. So schmeckt mir das besser. Also, hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Deutschen Donnerstag. Heute wird es ganz, ganz lustig, weil heute werden wir mit der Amanda Deutschunterricht machen. Ich muss dazu sagen, sie versteht ein bisschen was, aber nicht alles. Vor allem Ihr werdet es eh wissen, ich bin aus Österreich, nicht aus Deutschland. Das heißt, mein Deutsch ist mehr oder weniger, ist österreichisch, ist nicht wirklich Deutsch. Ich habe super viele Nachrichten von euch gekriegt, also nochmal herzlichen Dank für die ganze Unterstützung auf YouTube, auf Instagram ich bin, ich bin <laughs> immer überwältigt, wie gut der deutsche Donnerstag ankommt und das ist alles nur wegen euch. Also herzlichen Dank für die Unterstützung für den deutschen Donnerstag. Ich freue mich jede Woche schon wieder drauf, den äh, neu zu machen und mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir denke, wenn ihr das wollt, mache ich meinen kompletten YouTube-Channel auf Deutsch und mache mal zwei Videos pro Woche, weil für mich hat es einfach viel zu lange gedauert. Ich war am, am, am Samstag oder am Sonntag, habe ich mir gedacht, okay passt, jetzt drehen wir das und dann haben wir gedacht, es ist nicht einmal noch Montag. Was mache ich jetzt bis dorthin? Also lasst mich wissen in der, in der 6, Comment Section, in der, in der Kommentar -Sek Sektion, Section. Ihr wisst es eh, da unten <laughs> bei den, bei den Kommentaren lasst mich wissen, ob ihr ähm, zwei Videos auf Deutsch haben wollt und vor allem, was das zweite Format ist. Also der deutsche Donnerstag bleibt gleich. Und was ich jetzt machen will mit dem deutschen Donnerstag ist folgendes. Ich frage euch immer auf Instagram dann verschiedene Varianten, verschiedene Videos und ihr werdet dann abstimmen und dann das, was ihr heute halt sehen wollt, das mache ich dann. So, jetzt ähm, hätte ich gesagt, gehen wir es gleich mal an. Ich hole den Wender her und dann starten wir gleich durch. Spatzel, bist du fertig? Ja. <laughs> okay, perfekt. So, warte, jetzt müssen wir nur kurz einmal die Kamera einstellen. Ähm, ich glaube, Oh ja, Weihnachten. Sieh, das war, das war schon mal gut. Also, <laughs> wir starten jetzt gleich mal durch mit den ganzen ähm, Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Ich habe mir da die, die Highlights rausgesucht und ich werde das jetzt einfach mal zeigen und sie wird es dann auch vorlesen und ich werde dann auch sagen, worum es geht. Also das erste ist einfach ein schöner klassischer, äh, ein schönes klassisches Wort. Einfach vorlesen. Try to read this. Oh, man. Ach, äh, Katz. sword wolf. Try it one more time. Oxcatzel wolf. Oh, that was better. Okay. Oxcatzel. Oxcat. Oxcatzel Oxcatzel Okay, uh, ich sag jetzt... ich sag jetzt einfach mal Ohrkatzelschwurf. Ohrkatzelschwurf. Ja, Ohr. Ohr. Katzel. Katzel. Schwurf. Schwurf and not altogether. Katzel Katzelschwurf. Very good. Do you know what that is? <laughs> Very beautiful language. <laughs> Basically, the tail, the tail of a squirrel. Katzel Katzelschwurf. Is that like a common thing? yep, that's what about? we that's what we say all the time. <laughs> yeah. ja. gut, also jetzt einmal für die ganzen Deutschen Ohrkattelschwarf, ihr werdet es eh wissen. Eichhörnchenschwanz. okay, try this one. Wutzki? Zwutschki? Zwutschki. Zwutschki. Ja. Mhm. Darfst noch ein bisschen was sein. Das war Weltklasse. Ja, geil! Zwutschki darf's noch ein bisschen was sein. Da sage ich jetzt gar nichts dazu, das war einfach spitze. Jetzt eines, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon reinbringen will, aber ich habe einfach so viel lachen müssen. Try this one. Do. Do. None it was good. Do. Do hats my in Baylor. Do hats my in Baylor ad Satan. Satan. Do my do hats my in <laughs> Do hats my in Baylor of Satan. Yeah. Ja? Ja, geil! Das Das ist gut. Sehr gut. Ähm, kannst du sagen, ja geil? Ja geil. Ja geil! Ja geil! Ja. <laughs> Entschuldigung. make me say anything bad. No, no, no, no. I know where you sleep. I sleep right next to you. And I will chop it off. <laughs> I'll chop it And eat it for breakfast. Es hat gerade Weltklasse passt, sie jobbt ihn auf ein Eats it for breakfast, nachdem sie das gesagt hat. We're vegan. Aber <laughs> ah, okay, ein bisschen ein Zungenbrecher hätte ich gesagt, bauen wir jetzt einmal ein. <laughs> Bist du bereit fürs nächste? Ja? Was? Try this one. Uh, fishes, fits, fished, fische, fisch. That was so good. Really? This is a, this is a tongue twister. In that is? Yeah, Fisches, Fritz, Fisch, frische Fische. Fishes, fish, fished, fisher, ah. fisher, fisher, fisher. Yeah. Fishes, fish. No, fishers. Fishers fritz. Fritz, fished. So you have no R. Fishes, fishes, fish, fishers. <laughs> fishers, fritz, fished, fisher, fisher. Weltklasse. Hier geil. Das, das liegt mir ganz besonders am Herzen, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, danke euch. Das ich liebe dich. Na, fast. Ich liebe dich. Wir müssen jetzt das vorlesen zuerst. Das da auf der rechten Seite. Ich liebe den deutschen Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag. Ja, das Video, was wir jetzt drehen, ist die dritte Episode vom deutschen Donnerstag. Ah, sehr gut. Mhm. <laughs> ich habe noch einen Zungenbrecher für dich. Ah, das ist Nein. <laughs> Nein. okay, das nächste. Äh, ein Zungenbrecher, einen klassischen. Braut. Nein, ich sag's jetzt nicht. Ich lass es zuerst vorlesen und dann schauen wir, was, sie, was da dabei rauskommt. Das da. Blattskleid bliebt. Blattkleid und. Blattkraut bliebt. Blattkraut. Fast. Are you ready? Hm? Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Blaut... I can't roll my R's. I know. Brautkleid. Brautkleid bleibt... bleibt? Bleibt. Brautkleid. Brautkleid bleibt... <laughs> Blautkleid und Brautkleid. Brautkleid bleibt... Bleibt... Brautkleid. <laughs> Oh, der, der, das war einfach, das war einfach spitze, weil das haben wir gedacht, das passt so gut. Ich hab schon wieder das nächste für dich. Schönes. Schönes. Schönes. Schönes. Mhm. Glatzköpfel. Schönes Glatzköpfle. Schönes Glatzköpfle. Danke dir. You know what that means? You have nice shoes. <laughs> Schönes Glatzköpfle. Danke. Sehr gut. Ich würde es wegwerfen und es essen. Du wirst es wegwerfen und essen? Ich würde es wegwerfen und es essen. Was wirst du wegwerfen und essen? <laughs> Ah, ah, ah, ja, das ist jetzt verschrieben, Aber sehr schön verschrieben. Ich, ich würde abhaken und es essen. Du wirst es abhaken und essen? Sie. <laughs> Ja. Ja. ah, oh. das ist eine falsche Translation. <laughs> no, nein. Ja. Yeah. also, wir haben jetzt einmal ein paar ähm, Nachrichten von euch durchgesprochen, aber jetzt sind ein paar Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, die ich mit ihr jetzt machen will. Das sind ähm, Sätze, die wir früher in der Schule immer gesagt haben oder Wörter, die wir in der Schule gesagt haben und das will ich jetzt unbedingt mit ihr machen. Das heißt, falls ihr in der Schule mit mir wart, Roberto, eines ist da dabei, das ist nur für die ähm, und die <laughs> anderen, die anderen sind einfach irgendwas. Wenn sie das nicht tun, mhm. würde ich es abhacken und essen. Ich weiß nicht, wo sie das gehört hat mit Abhaken und Essen. Aber das dürfte ihr ganz gut gefallen. Gut, alles gut. Ähm, also da ist der nächste Satz. Das war mehr oder weniger wie in der Schulzeit war. So ein, ein dominanten, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein Power-Trip. Wenn irgendwer gesagt hat, ja wir treffen uns dann um, um halb vier. Und du warst aber der, der die Entscheidungen trifft, hast gesagt, das sagt er dann eh 는? 가사성? that 야. 데스? 아, 야, 레, what? No, no, no. 가사성. 데스 속다단 에이. 데스 속다단 에이. Mhm. 데스 속다단 에이. 데스 속다단 에이. Mhm. And now add some attitude because that's a power power thing. If somebody tells you, "Desu 속다단 에이." Mhm. Mm. Amar, now listen to me. Desu 속다단 에이. Die sollte da nicht Okay, dann noch was, was österreichisch ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in Deutschland auch sagt, aber du bist ein schöner Hosenbracker. Du, du bist, bist, Du bist. Du bist ein schöner Hosenbracker. Du bist ein schöner Hosenbracker. Don't say that all the time. Ich weiß nicht, wie, wie, uns das eingefallen ist, aber irgendwann, ich kann mich noch erinnern, ist dann losgegangen, und dann haben wir in jedem zweiten Satz einfach immer nur gesagt, wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Mhm. Wie schmeckt dir das? Ja. Wie schmeckt dir das? Na, wie schmeckt dir das? Wie schmeckt der das? Ja, das war Weltklasse. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, auch NASA im Powertrip einfach nur. Wir haben da jetzt einen ganz einen langen Satz und der ist ganz wichtig, weil der ist von der Heidi Klum. Weißt du, wer die Heidi Klum ist? Äh, da, ja. Ja? Ja. Wer ist die Heidi Klum? Germany. Mhm. Model, right? Aha. Uh-huh. Yeah. Das ist ein Satz, den sie immer sagt. Top Model, ja. Yeah. In Germany. Ja, kannst du das sagen? Mhm. Den ganzen Satz? Heute kann Albir nur Elne Germany's Next Top Model werden. Ja, und jetzt probier das mal genauso. Heute kann aber nur eine Germany's Next Top Model werden. Was? Genau so. Okay kann Albert nur eine haben <laughs> Germany. Hermann. Hermann. Heute kann aber nur eine Hermann werden. <laughs> Heute kann Albert nur einen Germany's next top Mortal werden. That was really good. I like that. Eines meiner, meiner Highlights von früher. Roberto, falls du jetzt zuschaust, in der Schule ich habe mich angebrunst vor lauter Lachen im BWL-Unterricht oder Englischunterricht, ich weiß nicht, was wir, welche Unterricht, also welche Klassen wir da gehabt haben, aber an leibenden, ich, ich muss jetzt einmal testen mit ihr, ob, ob wir das jetzt hinbringen, wir werden es einmal gleich demonstrieren, wie das ausgeschaut hat, aber mehr oder weniger ärgerst du einfach nur wen und das haben wir stundenlang gemacht. Also, bitte. Hey. Hey du, schau mich nicht an. Hé Do, schau mich nicht an. Ja. Hey. Na. Hey Du. Glotz da. Schau mich nicht an. Hey. Na. Hey Du. Na. Charmina Dow. <laughs> Hallo! Ich, ich sage jetzt kurz, jetzt stellt euch das einmal vor, ihr seid in der Schule, es ist komplett ruhig, ähm, der Lehrer steht vorne und redet mit euch und dann neben dir sitzt einer und macht, hey, hey. Und dann schaust du ihn, schau mir nicht an. Stell dir den. Na, das war Weltklasse, wir können es nicht besser machen. Ich werde mich jetzt verabschieden bei euch. Also herzlichen Dank fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung für den äh, deutschen Donnerstag. Ähm, ich freue mich extrem und wie gesagt, ich bin auch offen, dass wir jetzt öfter deutsche Videos machen. Lasst mich es wissen. Amanda hat noch was zu sagen. Danke für Ihre. Eure. Eure. Reifen. Riesen. Riesen. Engagement und Unterstützung für, für, für? den deutschen Donnerstag mhm. als Dankeschön mhm. singen wir ich, ich euch, euch jetzt, jetzt, jetzt ein Lied. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Das ist nur für euch. Bist du bereit? Ja. La, le, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. <laughs> Drum schlaf auch du. Lalelu. <laughs> Ja, geil! Ich liebe, ich liebe dich, Deutschland und Österreich. Oh.